Cordial saludo, mi nombre es Julián Pérez, soy preparador físico de las divisiones menores de Atlético Nacional. Invitarlos para que visiten a Fortius, al Centro de Alto Rendimiento Mental. Hacía falta un sitio como ese para hacer crecer la parte mental en el jugador o en el deportista. No solo es lo físico, no solo es lo técnico-táctico, la parte mental es importantísima para el fortalecimiento y la formación de los deportistas.